Oh, maanta maanta maanta maanta maanta maskaxdaada ayaa la tijaabinayaa waxaan waxaan ku weydiinayaa lix hal xidhaale intay maskaxdaada tahay ayaa ku jawaabaysaa tirso intaad ka jawaabtay intaan video guda gelin ka hor waxaan rajeynayaa inaan ku wada salinaya nabiga sala allahu calayhi wasalam let's go isku dhaca shilka waddada ayaa waxaa wada taagnaay eh, baabuurada waaweyn iyo nin fara saaran iyo mootole ninka baabuurka weynka watay ayaa hoonka si kam ah u yeeriyey kadib farasta ayaa boodbooday waxay dhegdhegta ka qaniintay ninka mootoolaha ahaa ninka mootoolaha ahaa isagoo isagoo xanuunsanaya ayuu sheel laraha qabtay shilna ayuu galay yaa sharcigii jebiyey Waxaa sharciga jebiyey ninka mootoolaha ah sababtoo ama ah ma wadanin koofida wax laiskaga dib. Moobilka la xaday. Xasan ayaa socday waddada asigoo moobilkiisa wato ku hadlaya, waxaana ag orday qof oo moobilka ka xaday. Wuu kasoo daba orday, kadib wuxuu imaaday beerta. Wuxuu ku arkay saddex qofood. Sid kan koowaad oo ahaa liibaan wuxuu ku dhahay anigu indhoola ayaan ahay, laakiin waxaa maqlay qof meeshaan sii ordayay qofka labaad oo ahayd maryam waxay tiri anigaba moobeelka ayaa liga xaday qofka saddexaad oo ah haashim ayaa wuxuu yidhi aniga hadda ayaan orod ku imaaday xasan wuu ogaaday tuud tuugga kuu ahay waxay ahayd maryan sababtoo ah ma u sheegin in moobeel laga xaday maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ku afduubtay nin sixiroole ah wuxuuna kusoo hordhigay saddex tufaax wuxuu kugu dhahay ayakana sun ayay leeyihiin intaa midka ahayn ee cun middeed cun leed adiga jawaabta saxda ah ee waxay tahay midaan midda tixriga uu dhex jiro sababtoo ah adaysuun lahaa lahayd tixriga ayaa dhimi lahaay macalimad ayaa fasaxa ilmaha imtixaanka qaadaysay waxay u dhiibtay miro waxayna tiri cidda ii keentaa geedka ugu dheer waxaan sii doonaa abaalmarin fasax markii laga soo laabtay qof walba wuxuu keenay geed laakiin abaalmarinta waxay siisay gabadhaa wadatay dheriga eberka ah sababta sababtoo ah miraha ay u dhiibtay maaha aha miro soo dhalinaye guriga korkiis waxaa cali iyo bakar wada saarnaayeen guriga korkiisa ee ko ku ciyaarayo waxay waxay jaranjarada kasoo dhaceen labadooda wejiga bakar wasakh ayuu lahaay halka wejiga cali nadiif ahay laakiin cali ayaa ahaa qofka wejigiis kasoo dhaqay bakarna iskama soo dhaqin sababta sababtoo ah cali wuxuu arkay dhuujiga bakar oo wasaqaysan wuxuuna is dhahay wejigaaga adina waa wasaqaysan yahay bakarna wuxuu arkay wejiga cali oo nadiif ah wuxuu isna dhahay adina wejigaaga waa nadiif xarxilaalaha u dambeeyo saddex saaxiibaha ayaa xilliga fasaxa meelo kala duwan aaday mid koowaad wuxuu aaday soomaaliya midka labaadna etoobiya midka labaadna turki markii fasax laga soo laabtay ee kan koowaad la weydiiyey intee jirtay wuxuu dhahay waxaan joogay saylac Ka labaad wuxuu yidhi, "Waxaan ku raaxaysanayay xeebaha etoobiya Ka saddexaadna wuxuu yidhi, "Waxaan dhex joogay barafka Turkiga." Waxa ay ogaadeen inuu midkooda been sheegayo, keebaa been sheegayay. waxa uu ahay kan labaad sababtoo etoobiya ah ma lahan xeebo insha Allah inaan muuqaal insha Allah inaan muuqaal ka wada bogoteen ayaan rajeynayaa laagta noo taabta subscribe dhaha daartiin inaad soo badano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu